Fanculo a queste macchine che ancora pagano benzina Fanculo ad ogni uomo che lavora la mattina Fanculo ai capi santi che si guardano con riguardo Fanculo al vento avverso e al mar quando è bastardo Fanculo al pessimismo, alla razionalità Fanculo al perbenismo e a questa sudicia pietà Fanculo alla mia testa che poi tregua non concede Fanculo a chi guaresta, sì, ma in separata sede Fanculo all'orologio che pesa anche i secondi Fanculo a quegli illusi che non ricerca mondi Fanculo alla falsità e al suo colore acceso Fanculo perché io non mi sono ancora arreso Fanculo alla rivista, alle false ambizioni Fanculo a tutti quelli che ci chiamano coglioni Fanculo il capobanda, fanculo i suoi ideali Che scordano di capire che siamo tutti stronzi uguali Fanculo al carcerato e a chi l'ha carcerato Fanculo alla gazzella che non si dà leone affamato Fanculo alla carriera chi tuttora non capisco Fanculo questa sera che è una delle poche che concepisco Fanculo al mio bicchiere che io non ho mai mezzo vuoto Fanculo a chi è codardo e chi ha paura dell'ignoto E fanculo alla mia gioia e alla mia tristezza che vagano nel mondo spinte solo dalla dall'abbrezzo. Fanculo pure a me, e a tutti mando a fanculo, e fanculo a tutto quello, e non